youtube faxri assalomu alaykum obunachilari sizlar bilan kamina sanjarbek har doimgidek sanjarbek kanali endi shu ko'rib turganlaringizdek o'sha ishchi shtabimizga ya'ni surxondaryo viloyati sariosiyo tumanidagi sangadak ov xo'jaligi shtabiga tashrif buyurdik endi bu yerda ayni ish qizg'in paytida keldik mana ertaga tong saharlab assalomu alaykum youtube ahli assalomu alaykum obunachilar sizlar bilan kamina sanjarbek har doimgidek sanjarov kanalidamiz demak do'stlar ko'rib turganlaringizdek yana tog'damiz sizlar bilan bu gal proyektimiz boshqacha onlayn sayohat emas demak bugun biz sayohat qilamiz degan onlayn sayohat emas qadamjolarni ko'rsatmaymiz boshqacha yo'nalishda demak bugun biz surxondaryo viloyati sariosiyo tuman sangardagi ov xo'jaligi shtabini ish faoliyati bilan tanishamiz ko'rib turganlaringizdek belgilari qo'yilgan mana shu joylarga kelib ovchilarni ishi bilan tanishib chiqamiz bugun ovchilarimiz qanday ishlayapti qaysi sezonda qanday ov bo'ladi o'shalar bilan batafsil tanishib chiqamiz demak yo'l oldik do'stlar mana shu ko'rib turganlaringizdek o'sha ishchi shtabimizga ya'ni surxondaryo viloyati sariosiyo tumanidagi Sangardagi ov xo'jaligi shtabiga tashrif buyurdik endi bu yerda ayni ish qizig'im paytida kelmiz. mana erta tong saharlab ish boshlanibdi demak buni kuzatib boramiz ish jarayonini qanday e, ro'yxatdan o'tiladi qanday qayerga boriladi o'shalar bilan batafsil tanishamiz demak do'stlar e, bu shtabimizni e, nazoratchisi Karomat ne'matulla akaga uzanamiz. mana do'stlar Karomat ne'matulla akamizni ish holatlari bilan tanishamiz ya'ni surxondaryo viloyati sariosiyo tumani sangardak ov xo'jaligi nazoratchisi ekanlar akamiz demak yana bir bor assalomu alaykum deb qolamiz sizga assalomu alaykum sir bo'lmasa kerak, ushbu ish bilan necha yildan beri shug'ullanasiz aka men shu sangarak ov xo'jaligi mana surxondaryo viloyati Sangar ov xo'jaligi mana yetmish to'qqizdan beri ishlab kelyapman bir ming to'qqiz yuz yetmish to'qqizinchi yildan beri to'qqizdan beri qirq bir yil bo'libdi nimani sangarak ov xo'jaligimizni nazoratchi bo'lib ishlab kelyapman o'sha faoliyatingizni boshida nazoratchi bo'lib ishlaysiz nazoratchi bo'lib ishlab kelyapman yoshingiz nechida o'zi oltmish sakkizga kirdim oltmish sakkizga hozir ham ishlab turibman aka yuz pensiya olaman yuz ishlab turibman ish joyimga sangara ov shu ishingiz o'zingizga yoqadida baribir baribir o'zini man agar bir kun uyga tursam aka zerikaman aka har kuni kelib shtabga ovchilar bilan gurumlashib pochtovka berib yana katishda ular menga uchrashib yana uylariga boradi baribir o'zi har ishni o'zini zavqi bo'ladi odam qiziqib ishlaydi o'zini ishiga qiziqaman olg'a aka O'zim sir bo'lmasa shu paytgacha olg'a chiqqansizmi ko'p faqat olg'a chiqaman aka Olg'a chiqqan baribir faqat bu yerda o'tirib registratsiya qilmasangiz kerak baribir o'zingizni hobbi toqqa chiqaman tomoshaga olg'a. ovchilar bilan otam rahmatli ham lesnik bo'lgan o'zim o'rmon xo'jaligi ham ahram bo'lib kelganlar yana ukamiz asadullo bekov lesnik bo'lib ishlayapti aka o'zim davlat o'rmon xo'jaligi hmm. shogirdim bo'ladi aka yana bitta shogirdim bor e, ovchilar jamiyatiga safarali alanazarov u ham men bilan yordamchi bo'lib ishlayapti bu hozir taxminan nechta ovchini jo'natib yubordingiz ovga uchtasini jo'natib yubordim mana bu xonza xo'jasmin nimalarga qishloqlarga u yerlarda hududimizga u yerlarda endi o'sha ovlanadigan nimalar kaklik nimalar ko'p bizga kerakda bor aka kaftar bor aka bo'ri bor tulki bor bo'ri tulkilarga ham ruxsat boradimi ruxsat bor aka pitovka сезонный pitovka beradida o'ttiz birinchi dekabrga tugaydi chuchqaga beradi litsenziya beradi yana ular ovchilarimiz qaytib pitovkani topshiradi biz ovchilar jamiyatimizga demak bu sezon tugagandan keyin demak ovchilar ov qilishgan paytida ya'ni ov qilishmoqchi bo'lgani uchun putyovka olib ketasizda hmm. o'sha putyovkada misol uchun e, kaptar olmoqchiman desa shunchagacha baribir nimasi bo'lsa kerakda me'yori me'yorini yoziladi misol uchun kaftarga nechta ruxsat berilgan o'nta kaptar to'rtta beshta kaklik undan ziyod mumkin emas bo'richi bo'ri u bitta yoziladida u круглегод nima sezon ruxsatnoma hmm. bitta yoziladi u endi u ham uchrash kamroq bo'ladida baribir kamroq bo'ladi chuchqaga o'n besh kun срок beradida besh kishi e, haqi bor quyon ham ovlanadimi bu yerga quyonlar bor aka quyon ham ovlanadi tulki quyon ov qiladi shu yerda ishlaganingizdan beri nechta shogird chiqargansiz shogird mana bu e, beshta shogird chiqarganman bittasi hufar e, tomonga e, bittasi ikkitasi niluda bittasi mana bu mustaqillikka beshta chiqarganman shogird yana nasib bo'lsa sadullo karomati o'g'limni shu ishimga nasib bo'lsa shunga topshirmoqchiman nafaqaga vaqt keyin keyin topshiraman hozir bu yoqda bir akamiz kelyaptilar vahm o'sha bizga shogirdlaringizmi ha shogirdlarimiz mana kelyaptilar assalomu alaykum yaxshimisizlar bu yoq endi putovka olgani kelyaptilarda yoq nechta shtabga kelib putovka olyapti ovga chiqadi putovka yozib beramiz yana qaytishda e, tekshiraman mana nechta bu ovladi nechta kaglik o'g'ladi nechta kaptar o'g'ladi shuni tekshirib yana uyga javob beramiz e, jo'natib yuboradi ha xudo xohlasa endi bu yoqni qayerga jo'natmoqchisiz endi bu yoqqa karomatov shafiloni shu o'ng qo'lda xo'ja asmayin niluni yuqorisi o'sha tomonlarga e, g'orib degan qishloq bor ov joyi o'sha yoqqa jo'natib yuboramiz o'sha yerda ovlashga nimalar ko'pda ruxsat sir bo'lmasa endi bugun nechta ov niyatingiz bor kakligidan to'rtta beshta to'rtta beshta kaftalarim tushib turadimi paytda. paytingizda quyon nima olasiz, quyon quyon bo'ri Top pitovka olgan keldingizda pitovka nima qilib beramiz yozib beramizda familiyangiz nima karomatov shafatilla karomatov shafatilla bu pitovka bir kunlik bu ha bu bir kunlik yana kelib menga uchraydida yana qayta boshdan yana pitovka oladi ha mana bu kartamiz bor mhm. mana karta sangardak surxondaryo ov xo'jaligimizning kartasi mana mana 10 tomonga boradi bizning ov xo'jaligimiz niludan boshlab buyog'i o'ng qo'lda mana bu xonza Xubon va xo'ja asmin shosh tomongacha bizni hududimiz bor belgilangan hudud bor bari hudud bor bizga Uzun davlat o'rmon xo'jaligi bizlar nima qilib bergan yer ajratib bergan aka qirq ming gektar yerimiz bor hmm. lesqor yeri o'rmon xo'jaligi Şart shartnoma bilan bizga nima qilganda yer bergan hmm. bu yerda endi <clears throat> ko'proq shu kaftar kaklik e, bo'ri tulki shular ovlanadi-da, quyon Chuchqa ovlanadi aka sezoni bilan-da, sezondan dorbadan chiqmaydi aka umuman ayiqim uchrab turarkim shu yerda ayiq uchrab turadi lekin ayiq mumkin emas qizil kitobga qizil kitobga kiritilgan qizil kitobga kiritilganlardan kiyik kiyikka ham nomasi beryapti hozir Kitobga beryapti ruxsat. 15 kunga vaqt beradi-da, 5 kishiga yana kelib uchrab otolmadim deb qo'yib beradi demak bu ovchilarimiz bilan kelgan paytda pichoq ko'rish jarayonida ogohlantirasiz bu bu hayvon qizil kitobga kiritilgan bunisi kiritilgan sug'ur mumkin emas ovlash ayiq mumkin emas ovlash qizil kitobiga misol uchun mana qaysidir oilada qaysidir e, hayvonlarni yoki boshqa nimalarni ko'payish jarayoni bo'ladida o'sha paytda ruxsat beriladimi yo berilmaydi saqlanadi mana apel may endi tuqib qo'ygan payti bo'ladi hmm. unga ruxsat e, emas mumkin emas mumkin emas u paytlar ko'payish jarayonida mumkin emas ko'paytirish payti ham tuxum qo'yadi urug' bu yoqda hozir ko'rdik ko'plab shogirdlaringiz bor ekan shu shogirdlaringiz orasida yosh shogirdlaringiz bormi misol uchun nevaralaringiz yoki birov nima karomatov mana sarvarbek bor otasi shogirdi mana o'g'li ham endi shogird bo'lyapti nasib bo'lsa shu ularga xudo xohlasa ishimni topshirgan nimamni niyatim bor xudo xohlasa yaxshilab bularni yetuk shogirdlar qilib o'stirasizda o'stiraman nasib tiydi bo'lsa xudo xohlasa planlar qanday jo'ra planlar shunday katta bo'lib nima qilib ovchi bo'lamanda buvimni ishini olaman deman ha yaxshi omadingiz bersin bo'lmasa biz ham ish faoliyatingiz bilan mana tanishdik bu e, chaqirganingiz uchun tashrifingiz uchun katta rahmat sizga katta rahmat sanjarbek hozirgi paytda uncha bu yoqlarda ovlash mavsumi tepalarda ekan o'sha endi tepalarga chiqish ilojimiz bo'lmaganligi uchun e, shu ko'rsatuvimizni shu joyda yakunlaymiz keyingi ko'rsatuvlarimizda xudo xohlasa e, misol uchun pastlarda ovchilarimizni ko'proq ko'rib qolsak o'sha ov jarayonini o'tganlarini o'g'irlayotgan paytlarini videoga olib sizlarga taqdim etishga harakat qilamiz do'stlar hammaga rahmat sog'lik omonlik katta rahmat so'raymiz sanjarbek